Thank you. रही सखी गवना तरह के बैठल चुम्मा मांगे चुम्मा मांगे चुम्मा हो सऊदी से वीडियो कॉल में चुम्मा मांगे मोर भाता mà nghe một bài खारा होके हम गेट पर लाज घुंघटा काली तो सैया खुरेला हमारा पेट पर अरे सुन ए सखी बात कर ले जब नेट पर खारा होके हम गेट पर लाज घुंघटा मांगे चुम्मा मांगे चुम्मा मांगे मोर भातार हो सऊदी से সফর সচেন্দর দন্দন হো হো পূজা পাঠ করে চন্দন হো হো লাহাঙ্গা বড় উঠাবাকে ফোনে প করে ভাতা নয় অভিনন্দন হো হো ভাতা নয় অভিনন্দন সখী चुम्मा मांगे मोर भातार हो सऊदी से वीडियो कॉल में चुम्मा मांगे मोर भातार हो सऊदी से वीडियो कॉल में जय मां काली को न्यू रिकॉर्डिंग स्टूडियो नगर पालिका पास सरलाई नेपाल